Adesso devo far vedere una cosa. Ehi, what a second at Is that man Mr. Lynch? Mr. Master Maestro David Lynch? Is that man Mr. Lynch? Un'altra cosa, uh, insomma, ha una cosa misteriosa, anche abbastanza divertente, a un presunto sosia del maestro che ho, ho, avuto modo di vedere in un video che mi è servito per imparare, diciamo, un pezzo eh, tratto da Sanremo, al Festival di Sanremo 2010, che vinse il Sanremo 2010 e che è Per tutte le volte che di Valerio Scano. Questo perché stavo imparando una serie di pezzi che ho inserito in un medley di Festival di Sanremo dal 2010 al 2016, che ho caricato ieri, che potete vedere sul mio canale tastiera. Comunque, se non che mi sono accorto che il pianista che suonava l'accompagnamento di questa canzone è un sosia del maestro, secondo me appunto vorrei sapere, io ve l'ho mostrato, vorrei sapere che cosa ne pensate. Sì, insomma, volevo sapere che cosa ne pensavate perché eh, questo non è una cosa così strana, visto che Twin Peaks è abituato ai doppelganger, eh, a, insomma ai doppi, alle do terze personalità, e quindi secondo me potrebbe trattarsi, <laughs> diciamo, di un secondo doppelganger del maestro, dopo quello che lui stesso ci ha mostrato il primo giugno dell'anno scorso in cui aveva i capelli lunghi e la barba, un po' il look come il mio, diciamo, anche se aveva i capelli un po' più Good lunghi. morning. It's June 1, 2021 and it's a Tuesday. Here in LA, a cloudy morning, very slight breeze. Eh, però però appunto potrebbe trattarsi in un suo secondo doppelganger o il doppelganger di Gordon Cole, tra l'altro il personaggio l'ho interpretato nella serie, siamo abituati a questi sbalzi di luoghi e di temporali direttamente alla loggia nera a Sanremo, insomma, potrebbe accadere. Adesso, per esempio, una delle iconiche scene da questo punto di vista, secondo me, è quella della sparizione, diciamo, di Philip Jeffries, interpretato ovviamente da David Bowie, eh, prima praticamente alla, sparizione a Buenos Aires nell'87 per poi ritrovarsi nell'89 agli studi appunto dell'FBI di Gordon Cole dove c'è anche Cooper Albert nell'89 e poi che quando ritorna improvvisamente indietro nell'87 di nuovo a Buenos Aires dove infatti poi quel cameriere si spaventa e quindi abituati a questi salti temporali quello potrebbe essere benissimo il, doppel, il secondo doppelganger o del maestro o di Gordon Cole che effettivamente è tornato indietro nel tempo a Sanremo, in quel Sanremo del 2010 interpretando questo pianista e poi è ritornato uh, di nuovo nei panni del, no del nostro David Lynch nel Weather Report, così come lo vediamo oggi, così come magari è così proprio lui in tutta la sua vita, oppure potrebbe essere ritornato nei panni di Gordon Cole nel Twin Peaks di Return nel 2017. Per cui sono veramente curioso di sapere che cosa ne pensate uh, di questa cosa, appunto ripeto, secondo me non è, non è clamorosa perché in Twin Peaks, tra virgolette, nel mondo del maestro è normale che accada questo, quindi vediamo un po', ma anche la realtà potrebbe essere così, quindi vediamo un po' che cosa, <laughs> che cosa ne pensate, magari scrivetemelo nei commenti, sono curioso se qualcuno è curioso. Che poi pensavo a come fosse importante questo mese, perché ci sono veramente tanti compleanni e tanti eventi importanti, o anche quello di mia nonna materna che già è passato, il 6 febbraio, di mia madre, il 7 febbraio, ma anche altri compleanni, quello di Kyle McLachlan, il 22, insomma quello di oggi di eh, Laura Dern, eh, il 20, Richard Bemer, insomma direi un mese veramente importante, poi quest'anno anche il carnevale è a febbraio, quindi veramente importante, sì, have a great day, a domani.